ਚਲੋ ਸਰਦਾਰ ਭਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਰਕ ਐਸਐਸਪੀ ਬਰਿੰਡਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਆਈ ਵੱਲ ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਜੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖਣ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੂੰਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਦਾ ਓਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਢਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਢਾਓ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ 6 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ 9 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਇਥੋਂ ਘਰੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਏ ਲੈ ਗਏ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਏ 60000 ਰੁਪਇਆ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰਕ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਜਾ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਬਣਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੋਂ ਵਿਰਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਸਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋਟ ਆਏਗੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋਟ ਆਏਗੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਦੋਂ ਲੋਟ ਆਵੇਂਗੀ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਬਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਇਹਨੇ 11:45 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕੱਲ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਚੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਅਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸੇ ਸੰਪਸ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋਂ ਦੀ ਤਾਰਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਬੰਟੀ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੁਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਸੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਹੀ ਆਉਂਗਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਖ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੰਦਿਆਂ ਪੜ ਫੜੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਜੇ ਕਰੇ ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 40 ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ